Ahora vemos una cabina con la luz encendida. Es una tendencia en la tecnología de iluminación, donde todo se viene con, eh, a tecnología LED. <laughs> Es una, energía, una tecnología que ahorra energía eh, en un factor de un 70%. Además, es muy segura. En caso de manejar gases explosivos, pues es una tecnología muy segura. Por supuesto, una excelente iluminación para su proceso de pintura.